قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين